全員いるな怪我はねえみてえだな爆発が派手すぎねえか爆弾はレシピ通りに作ったはずでも気化した魔法が反応してるのかもこれは町まで行っちまったかもな町より星だろ星の命ちょっとは伸びたかなそうじゃないと困るさあ 外に出ようここ八番街でしょまだ先っすよし先導してくれ了解っすあちこち漏電してるっすよ気をつけてああ鉄臭い錆臭い新鮮な空気かも この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いは何だだ俺か変な汗いっぱいかいたからな腹まで揺れたっす爆発止まらねえな潰されちまう前に出るぞ魔法濃度触媒 まさか火薬ジェシー後にしようぜはあお腹がグーグー泣いちゃってアジトまで我慢してろ次はお弁当持ってこなくちゃあの辺りから出るのがいいっすじゃあ爆弾仕掛けるから離れて 待ってろよマリン待ってろよシャワーセット完了 てるいてる邪魔者はコッパみじんさあ行こう緊急事態発生緊急事態発生こちらは神羅カンパニー対策本部です一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました現在も断続的な爆発があり火災が発生しています一番街および八番街は 警戒区域に指定されましたこの辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります8番街にいる市民の皆さんは予想以上こりゃいくらなんでもやりすぎっすね今さら何をああその通り 俺たちはこの先ももっともっと魔法路をぶっ壊す星の命を救うためになだよな覚悟を決めて始めたことだまだ始まったばかりっす俺たちの活動は星を救うそのために必要な犠牲は払うああ星だけじゃねえお前らの悲鳴が聞こえるぜ 上等だ全部俺が背負ってやる不安疑問悩み事それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろうんでリーダーどうするよ計画通りだ 全力で逃げる八番街ステーションから最終に乗り込む一旦ばらけて貨物車に集合じゃあ後で おい約束の金はアジトに帰るまで作戦だこれソルジャーならわかるよね回復マテリア当然だ あげる助けてもらったお礼仕事のうちだ礼はいらないいいからいいからおかげで今私はここにいる生き延びるのは運がいいやつか強いやつだあんたがどっちかは知らないけどしみるこれはもらっておく 使い方は知ってるよね俺を何だと思ってる倒れる前にちゃんと使ってねじゃ貨物車で爆破されま現在も断的な爆発があり火災が発生していおよび八番街は警戒区域に指定されました お父さんグラドこっち上上上を見てここ崩れやすいから気をつけて登るのはそこの階段からね聞こえてますか応援はそこの階段から瓦礫の上に出れば駅まですぐだ俺は怖くて無理だけどね 駅は無事か っ <laughs> まさかどうして嘘だ りえないあんたは死んだほう俺がこの手でもちろん覚えているとも我々の大切な思い出だからなさてクラウドお前に頼みがあるこの星が死のうとしている悲鳴も上げず静かにゆっくりと 私たちの星が消えてしまうのだクラウド母さん母さん星が死ねばこのあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう息子だけは助けてくれと泣きついた女の声 切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難いなあクラウド力を貸してくれ何簡単なことだクラウド 走るんだ逃げて生き延びていいぞそれでいい私を忘れるな 魔法に近づきすぎたな 軍がすぐに来る家に帰してくれ真法炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています室内は危険です建物の外に避難してください繰り返しますこちらは死んだカンパニー対策本部です8番街の高速道路およびその高架下からの退避命令が発令されました 予想以上かの爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が知り合いが働いてるの内は危険です建物のせめてこの子たちだけでも先に全員一緒に逃げるんだ お前には誰も守れない、自分さえもな大丈夫ねえ大丈夫 何の話だじゃあ出会いを記念して面倒だな聞こえてますけどいくらだ値段は相手見て決めるのあなたはただでいいやえ花言葉は 再開警告しておこう俺は強いぞうんそんな感じするよ脅しには屈しないああ怖いお兄さん脅しに来るとか警戒してるないないそういう心配しなくていいから 魔航路が爆発したんだあんたも今夜は店じまいして えてないのかやっぱり一回解散おいまたね剣を地面に置けゆっくり覚悟はいいか

悪くないこちら番街警備4班この報告の男を発見増援も繰り返すこちら番街警備4班終わりだ行け終わったな 気をつけこちら噴水しろ に行けこれだ

焼き切れろ

気をつくこれだ終わりだくっしまったまずいなああ 一気に叩き込むやってやる耐えるぞ見極める甘い 对

食らいつけバカだまだまだ見極める消え失せろぶつかってこい受けて かける Mohammed. 鉄壁の守りだ見極めた今だ行けここで仕掛ける消えろ行けこの私がふすま追い詰めろ逃がすな8番街警備2班男を追い詰めたこれより確保するおい その件は ドさん来なかったっすねそんな顔するなあいつはきっと無事さあの身のこなし見ただろソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない、うん、うん、本気で誘わない、うん 言たじゃねえかえあ何してやがったんだあ治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった連中を駅から引き離せたはずだ余裕な頼りになるだろ <laughs> おけ待て 一つ聞きたいことがあるあ見えない敵を見たことはあるかあえー、ローブを着た霧のようなやつだそれ見えてるし突然見えるおそらく接触がきっかけだ神羅の新兵器ビビって幻覚でも見たのだろう もういい聞く相手を間違えた <laughs> 車両を変えんぞ混んるっすね貨物車なのに避難命令のせいか運が回ってきたな8番街ステーション発到着までに戦闘車両に7番街駅この列車は一番マコール爆破により避難用特別ダイヤで運行しております 車内混み合いましてご迷惑をおかけします ビリっす当然だろうクラウドさんスラムって俺罪の告白なら他でやってくれうわ厳しいっすね財布は大丈夫ねちょっと聞いていいかどうなったのかしらあんたああいう状況には慣れてるのかさっきの駅前とか八番街とかソルジャーだからな俺は足が震えてる やばいそのうち慣れるいい加減にしてほしいないやいいのかな娘が八番街に住んでいてね風体が絡んどるのかクラウド SOS 7番にも影響があるドキドキが止まらないのやっぱり八番街の被害が大きすぎるわけがわからない気化した魔法が誘爆を起こしたそう言ってなかったか最初はそう思ったけど マゴールはそんなこと想定内じゃない見えない敵がいるって言ってたよねああうんダメ他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃそうそうしないと進歩しないのよクラウド聞いてくれてありがとう 魔航路を爆破するなんて迷惑な連中ですね、はあ、公表されていないが犯人は十中八九アバランチだ昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね、神、う、羅、ん、にたかるつもりかおい適当なことを言うなアバランチの目的は星を救うだろうん 何なんだ君は星を思う善良な市民はあどこが善良ん殴られるぞあの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか星の命を搾取する悪党へのよう悪党の名前は てめえらよく知ってるよな私らは暴力なんかに屈しない何があっても変わらない日常を送っているこれが新列社員の戦い方だ意義なしこれぞ死んだ魂ンいっぱいいっぱいじゃねえか 悪いかいつだって精一杯生きてる引きましょうああ 死んだ魂だ <laughs> ちょっと話そう新しい仲間にはこれを使って説明するんだ知ってることばかりだろうけど儀式だと思って聞いて何度も言ったはずだ俺は否定ばかりじゃいい男が台無しほら見て 魔法都市ミッドガルのフレームモデル地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地その上に整備されたピカピカの都市魔ー炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった間もなく ID スキャニングエリアを通過しますこれは列車の運行ルートメインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていてほら 今はちょうど中間地点 ID スキャニングエリアはここにあって乗客をチェックするわけ生年月日居住許可区分懲罰私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して主に治安維持に役立てるほら来た ID は偽造だから安心して。 腕によりをかけたんだから地上まであと少しほっとしない見ろよあの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることが神羅がどんどん幕を組み上げちまうから土地は枯れ空気はよどみ花も咲かねえ嫌なら町を出ればいいああ 俺はそうやって生きてきたけ自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえかみんなこの列車と同じ敷かれたレールには逆らえないんだ